Taste Love えー、女性新チャンネル K サラバーズ司会進行の女性新副編集長の田原明です、えー、今回はですねついに実現しました、えー、今年最大の話題作、えー、綺麗な男主演の、えー、チャン・グンソクさんそして、えー、IU さんイ・ジャンウさんのインタビューを結構ですご期待ください えー、女性新チャンネル K サラバーズ司会進行の女性新副編集長の田原清です、えー、今日はですね今年最大の話題作綺麗な男に主演のチャングゾクさんに来ていただきましたよろしくお願いしますえっと、初めてにシナリオをもらった時から、えっと、最初にタイトルがすごく好きだったので、 完全に綺麗男じゃないんですか、はい、僕が <laughs> えっとタイトルも良かったし、はい、えっとどこまでのキャラクターでいろんな性格を見せることができるんだと思ったんですよ。で、えっと演技した時にも一つだけの魅力じゃなくて、はい、女の子をあって、まあ、いろんなタイプの性格が出るので、まあ、それも表現することが一番難しかったし、まあ、楽しみながら演技しました。 やっぱりそのドラマでは、えっと、ビジュアルが一番大事だったので、まあ、毎日毎日マスクパックもしてたし、えっと、そして、えっと、衣装とかヘアとか、まあ、文鳥もいろんなことを、えー、できるんだったので、まあ、その方が楽しかったし僕もカメラの前ですごく楽しみでした。はいはい まあ、初めてには歌手の出身なので、はいはい、まあ、演技の方が上手かなと気になるだったんですけど、えっと、このドラマの前に、えっと、週末にしてたドラマがあるんです、はいはい、そのドラマで時々に見てたんですけど演技の方も上手だし、まあ、一緒に演技する時にも、まあ、僕のアドバイスがいらなかったし、まあ、完全に完璧にしました。 あのもう一人の教演者イ・ジャンウさんなんですけども、はい、イ・ジャンウさんすごい軍曹さんのこと慕ってて、これ実はね、えー、はいあのインタビューしたのはものすごくずっと軍曹さんの話ばっかりされてたんですよ。はい、イ・ジャンウさんいかがでしたか？うんジャンさんと10年ぶりにやったんですけど、はい、えっと前にドンストップというシットコムでは、そのドラマではすごくちっちゃかったし、うん、まあ子供みたいな感じで。うん えー、子役だったんです、子役じゃなくて子役みたいな、はいはい、えー、そうだったんですけど今回にすごく久しぶりに会ってすごくかっこいいなと思ってるんでした。 ドラマの最後の部分にお母さんと話した時があるんですけど、そのシーンを演技した時にはすごく俳優でカタルシスを感じしました、で、えーと、どこまでが始めてから成長しながら、えー、と最後には大人になる、えー、そのドラマなので、まあ、その方も楽しかったんです。 っぱり子役時から、えー、と俳優で始めてもちろん舞台の上で歌い歌うこともすごく、えー、とカタルシスがあるんですけどやっぱり作品でカメラの前で演技する時にすごく自信があるし楽しみしそうだったんですけどすごく魅力が別に違うなので、えー、まあ、今からはアルバムを準備をしているので、まあ、その方に集中しています。でもすごく えーと、歌手と俳優2つ全部魅力があるので、はい、まだ分かんないんですね、はい、でもできるなら、えー、ずっと,、えーと、と歌手でも俳優でも頑張ることが夢なんです、まあ、いつも仕事をした時には まあ、正直なジャング族を見せることが目標だったんですけどこれからの目標は、えーとまあ、同じなんですよね、うん、まあ、ファンの方にもっと近めに行くために、えーと、新しい企画とか、はい、歌手でも演技でも活動するの方が、まあ、一番大事だと思います。うん、そして、えーともちろん今まで韓流のコンテンツで、まあ、いろんな文化交流があったんですけどこれからもっともっと韓国と日本がもっと近めに いくために、まあ、僕も何ができるかなとずっと気になるして思っています。はい今までのジャン・グンソクのイメージを忘れることかな、はいはい、新しいのジャン・グンソクを、えー、と作って、えーと例えば演技では うんまあ、ロメンティックコメディの方が強かったんですけど、今からは、まあ、そろそろ30代になるし <laughs> えともっと、うん、男っぽいな、え姿も必要だと思うなので、まあ、作品でも、うん、シリウスな感じで演技したいんです。 こんにちは綺麗な男で帰りましたジャン・グンソクです、えー、今回新しいドラマで挨拶します、えーと、とドコマテというキャラクターでまあいろんなジャン・グンソクの、えー、そしてドコマテの魅力を見せるために頑張りましたぜひお楽しみにお楽しみにしてください今回は、えー、今年最大の話題作綺麗な男に、えー、支援されましたシャングソさんに来ていただきましたありがとうございましたありがとうございました